Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchangizga omad tilayman. Albatta video davomida yana aytmading demak 23-o'yinimizning <laughs> prizlar ro'yxati bilan tanishib o'tasizlar. Shuningdek 24-o'yinimizga start berganmiz. Albatta biletimiz ketgan, biletimiz narxi 500 rubldan, albatta yarim biletimiz sotilgan bo'lishi kerak. Yozyapmiz hammaga omad yor bo'lsin deb qolaman. Opsho o'yinimizda biletimiz 499 dana, albatta ertaga kechki payt finali bo'lsa ajab emas. Opsho prizi esa 60 tane emas 62 tane glavna prizi 100 ming rubldan ya'ni 20 ming rubldan bor 8 ming 7 ming 6 ming 5 ming 3 2 ming pul konvertlari albatta opsiyani kirsangizlar barcha ma'lumotga ega bo'lasizlar 62 tane prizga ega 499 g'ana bilet soni hammaga omad bilet narxi 500 rubl kimga priz chiqmasa, xalasa pul xalasa ya'ni nima deydi билет олиши мумкин видео давомида приза рӯйхатини полли кӯд астлар албатта карта номер исмингизни э, язиб қӯйишингиз шарт ҳамага катта раҳмат деб қоламан шеро ало ҳаматона буртборим зиёд мехоҳам ина бозӣ бисяф э, рӯйхати призо қатӣ шинос месаен дар давоми видео баъд э, бозии бисчора старт додем нархи билеташ 500 дол худи худаш ҳами хел мешавад пага шаб шояд шавад финалаш обши билетеш 499 дона призаш 62 дона главна приз 100 000 рубл бо пулои конверти як қиёмат конвертиҳои пули ҳаят 20 000 8 000 7 000 6 000 як қиёмат конвертиҳои пули опсия надаромада бинтор ҳаматона бурдбоз зиёд мехом хушмандам якта якта ҳатман лайка фаромӯш намекунед ҳама каса ҷигара лайкта басашон унутмангизар бехабар дӯстар хабардор болуш учун каттадан катта раҳмат ким лайк басиб яткан болса главный приз 100 мин рубл утингизар ашларинgiz bo'lsin katta rahmat ketdik faqat gazilmasamiz prizlar ro'yxatda сағираи миллионер пора зад ба контейнер ай ман билет харида гаштай куча чарида мини финал ҳар рӯз аст сума биги ба куза сабр бикун ҳамеша кора ҳамаш сад меша подписка кун лайкамон тигарои шахзамон дастгири ма бошенгар пеши шумо ҳамай сад бози ма ҳақиқатай пулу бад саломат боши брат омад ҳамеша ёрад ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замонпроро ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунен фақат канали замонпророо